hali ikoje huko mtaani? Uh, hali si, si shwari mm. si shwari mm. kwa sababu hali ya kiuchumi si nzuri kabisa mm -hmm. si nzuri hasa katika maisha ya kawaida mm. tupo katika dimbwi kubwa la la mgao mkubwa wa umeme mm -hmm. ambao kwa teknolojia ya leo mm. hali yetu ya maisha inategemea sana nishati ya umeme mm. ili kuweza kuendesha maisha yetu ya kila siku mm. Leo unazungumzia kijana mwenye kisaluni kidogo ambacho kipato chake kinategemea swala zima la umeme mm. Anapokosa umeme kwa siku moja, inamaanisha amekosa chakula mm. kwa familia yake, lakini pia na mahitaji ya mtoto wake kwenda shule mm. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana, sio hali shwari mm. Kwa kuna watu mitaani wana hali ngumu ya kiuchumi mm. kutokana na kukosa nishati umeme. Okay, yeah. Sasa nini nini labda cha, cha kusema yaani nishati ya umeme yanaweza kupima maisha magumu peke yake, yaani kinaweza kuwa ni kipimo peke yake cha kupima maisha magumu? Ndio, inawezekana kwa sababu ni, ni, nishati ya umeme ni kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa dunia ya leo hmm. ni, ni, ni, ni source yani ni, ni, ni chachu ya, ya, ya maisha ya watu, kwa sababu imagine, nikutolea mfano mmoja tu, viwanda vinategemea umeme ili kuweza kujiendesha hmm. eh? Uh, watu wengi wanategemea umeme ili waweze umeme wa uhakika ili waweze kuendesha biashara zao mm. eh? kukosekana kwa umeme inamaanisha serikali inakosa kodi inakosa mapato lakini watu wanakosa kazi za kufanya mm. eh? nikutolea mfano mdogo tu wa, wa, wa, wa, wa kijana mwenye saluni ndogo mm. eh? hapo kilumba tu mm. ndogo umeme katika kwa siku nzima, kula yake inapatikana wapi? mm. eh? hatoweza kumhudumia mwanaye, kumpa nauli ya kwenda shuleni mm. lakini nyumbani hatoweza kupeleka matumizi, watalala na njaa kwa sababu siku hiyo hajaingiza kitu mm. na kama unajua maisha ya, Kitanzania kwa sasa mm. unapata kile ambacho unakitafuta kwa siku mm. hatuna guarantee ya kusema fedha na inaweza kanisurvive kwa wiki moja mm. unaitafuta leo ili jioni ule mm. Kwa unapoikosa leo kutokana tu na uzembe wa kukosekana umeme mm. Kwa nini unaoita uzembe? Ni, ni uzembe kwa sababu mm. kwa dunia ya leo nishati ya, ya, ya umeme huwezi ukategemea mvua mm. Ni, ni, ni swala ambalo ni, ni, ni swala ambalo ni la kizembe kabisa mm. Ni swala ambalo ni la watu wasio yani watu waliopungukiwa maarifa kutokuwa na akili tu mm. Dunia ya leo haiwezi kutegemea umeme wa maji tunasikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anasema tu, tu, wananchi anawaambia wananchi wa, wa muombe waombe Mungu mvua inyeshe ili waweze kupata maji wakati wakati wakati wakati nchi imetawaliwa na na, na, na na mito mabwawa mabonde na kila aina mm. lakini leo tunategemea mvua tunategemea mvua ndio tuweze kurani nishati ya umeme mm. wakati dunia imesha hama huko sasa hivi mm. eh? watu wanatengeneza umeme kupitia upepo watu wanatengeneza umeme kupitia madini mbalimbali mbali eh, na bahati nzuri katika nchi yetu tunazungumzia tuna uranium ni nchi ya nane ni nchi ya nane duniani kwa kuwa na madini ya uranium ambao mataifa mengi yanazalisha umeme wa uhakika na wa kudumu kwa kupitia madini ya uranium mm. lakini leo tanzania imejikita katika maji peke yake na kuambia wananchi wamwombe Mungu mm. ili waweze kupata maji ili umeme uwepo. Ni mzembe tu. Lazima ujue nchi iko inakarabatiwa kwenye uchumi, labda uchumi hauko sawa sawa, ndio maana unakuta tuna experience matatizo mengi sana. Leo nimeona Longido kule wananchi wamepewa msaada wa chakula kwa sababu hivi tunakuwa proud kwa kutoa msaada wa ndo, chakula. Ndio matatizo hayo unasema labda nchi inajaribu. Hapa ni uzembe tu, ni kukosa exposure. Leo leo tunaona fahari kutoa kutoa kutoa kutoa kutoa mgao wa chakula Longido. Mm. Ni uzembe tunakukosa maarifa. Mm. Yaani it's nakwambia kitu kimoja kuna, kuna, kuna nchi ambazo zinatufidi kutoka jangwani eh? kuna nchi ambazo ziko jangwani leo zinatu, zinatupa ngano kwa asilimia 95 eh? yaani nchi iko jangwani haina vyanzo vya maji inazalisha ngano inatuleta sisi ambao tuna vyanzo vya maji mm. au tunasema tunatengeneza uchumi kwa namna hiyo mm. eh? leo tunafidi mm. tuna, tunaenda kufidi watu kwa kuwapa vyakula baada ya kuwapa teknolojia waweze kuendesha kilimo cha kisasa mm. tunashindwa kuwapa kuwapa kuwapa kuwapa mbolea mm mm. eh, ili waweze kumudu mazingira yao. Tunashindwa kutengeneza mifumo mizuri ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya umwagiliaji wa kisasa kwa wananchi wetu mm. tunaenda kuwa na ufahari, viongozi anakuwa fahari kwa kugawa chakula kwa wananchi mm. ni uzembe tu mm. ni uzembe tu. Kwa miaka zaidi ya 60 tunashindwa kutengeneza mifumo eh. Juzi juzi juzi nchi kama Egypt imeweza kutengeneza mfumo wa irrigation system jangwani eh, jangwani kwenda kukusanya maji wafanye kilimo sisi maji yako Ziwa Victoria hapa. Eh? Maji yako Ziwa Victoria hapa. Hatuambi watu wanalia maji. Lakini maji kutoka Ziwa Victoria kuyaweka kwenye nyumba za watu kwenye mitandao. Ndio wanahitaji uchumi kuwa imara huo sasa. Yaani Egypt yao unawatolea mfano uchumi wao e, ukipigiwa bajeti yao hapa unaweza ukakimbia. Ukiwaangalia Wafaransa, wa Marekani, e, eh, wa Ethiopia wenyewe ukiangalia bajeti zao ni za kutisha kabisa. Ndo wako wengine ndani ya Afrika, lakini budget zao ni za kutisha kabisa. Uchumi uko imara, wanaamini kwenye teknolojia, wanaamini wananchi wao wanajitoa kwenye kuhakikisha shughuli inafanyika. Kwa, kwa, kwa nini wewe huoni kwamba watu wanarekebisha uchumi? Nyanda, katika nchi yoyote ile lazima uwe na vipaumbele mm. Kwani sisi hatuna vipaumbele? Hatuna vipaumbele. Unamaanisha nini? Kwa sababu huwezi kuwa na 500 vipaumbele vyetu vilikuwa vinatajwa vina nini? viwanda Tanzania ya viwanda mm. tulishia wapi? Kilimo tulishia wapi? Nyanda tu, we have to be serious. Lazima tuwe nchi ambayo tuko serious. Tunapotaka kuplan kitu lazima tuwe serious. Tu, tuvute picha industrial revolution ya ya ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya wenzetu huko nje mm. ilianzaje? Walichukua process gani? ya ndani ya miaka mitano ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli unaita Tanzania ilikuwa inapitia katika mifumo ya industrialization kweli mm. ama tulikuwa na kauli mbiu tu kwa sababu kauli mbiu ndio ilikuwa zinatuongoza hakuna katika uhalisia kukuwa upo huwezi mm. kuimarisha vijana pasipo kusapoti kilimo tena kilicho na tija kinachoendana na rasilimali za taifa huwezi mm. kusema unaimarisha uchumi wa taifa mm. wakati huwezi kuutilize hata resource ulizonazo mm. eh hapa tunazungumzia tunazungumzia juu ya ya ya ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya madini ya, ma, ma, madini ya uranium mm. ambayo nimekwambia katika bara katika, katika dunia nzima sisi ni nchi ya nane mm. tujiulize uwepo wa madini ya uranium tuna reserve kubwa nchi ya nane duniani imetunufaisha vipi katika kukuza kiuchumi ki asante sana